Thank you. ماشي محال جيتي تبكي وظلمتيني سمعتي الهضره وتخلقتي اه سمعتي الهضره تفاهمنا اختي لا تبكيش الماضي حلاوة وانتي شكيتي سمعتي الهضرة انا وتقلقتي آه، سمعتي الهضره غلطان انا ما نولي قالو كنغلط انا ما نولي الا تفهمنا ياك لا تبكيش الماضي حلاوة وانت شكيتي سمعتي الهضرة انا وتقلبتي آه، سمعتي الهضره اللي تبكيش والليلة مكتوبين ربنا صعيب وانتي شكيتي سمعتي الهضرة انا وتقلقتي اه سمعتي الهضرة انا وتقلقتي thank you